اس سے پہلے یہ پورا سلسلہ شروع ہو میں لاریبہ خان ہرا اور خدیجہ سے گزارش کروں گا کہ وہ گلدستہ خوش آمدید مہمانوں کو پیش فرمائیں لاریبہ آپ کی تالیوں میں لاریبہ خدیجہ اور ہرا معزز مہمانوں کو گلدستہ خوش آمدید پیش کریں گی معزز سامعین کرام آج تقدیس ادب کا فارمیٹ کچھ اس طرح تھا کہ مشاعرہ جب شروع ہوگا ہم چاہتے ہیں چونکہ معزز مہمان ہمارے سامنے تشریف اللہ اور آپ لوگ یہاں آئے ہیں انہیں بے حد آپ سننے کے مشتاق ہیں تو اس میں ہم نہیں چاہتے کہ بیچ میں کوئی خلل آئے تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے تقدیس ادب ہمیشہ کوئی ایک آدھا ایوارڈ جو ہے کسی کی خدمات کے پیش نظر دیا کرتی ہے اور ہمارے یہاں ایک ایسی شخصیت آج یہاں ہیں جن کی ادب نوازی جو ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا گزشتہ تین چار دہائیوں سے جہاں تک میں جانتا ہوں ہو سکتا ہے اس سے پہلے سے وہ ہو چونکہ میرے سننے میں آیا ہے کہ عبد القادر عبد القدیر سالس مرحوم اور حنیف اکر اور ڈاکٹر ظفر تقوی کے دور سے جب یہ بالکل پودا ابھی اتنا پنپا نہیں تھا اتنا تناور نہیں ہوا تھا اس وقت سے یہ ادب کی خدمت کر رہے ہیں اور تقدیث نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ادب نوازی کا ایک خصوصی ایوارڈ جو ہے انہیں دیا جائے تو میری گزارش ہوگی جناب سرفراز ابد صاحب سے جناب فیاض خان صاحب سے خالد عرفان اور ڈاکٹر صبیحہ ان سے کہ آج کے اس شخصیت کو ایوارڈ وہ مرحمت کریں اور نام ہے ان کا جناب سلمان جلالی صاحب آپ کی تعلیم میں اس پہ ہے جی کہ ڈاکٹر سبیہ صبا اور جناب خالد عرفان کے ساتھ ایک شام کے موقع پر ہیوسٹن میں ادبی محافل کے انعقاد میں متحرک اور فعال کردار ادا کرنے پر مہمان خصوصی جناب قاضی سلمان جلالی کے لیے تقدیس ادب کا اعتراف خدمات ایوارڈ 2014 تھاؤزینڈ فورٹین جی حد آپ کو مبارک ہو